Vamos a hacer dos palabras, ¿ya? La primera es la palabra solución. En tres momentos. Solución. Lanza, Saito, por favor, la, la pista. ¡Solución! ¡Solución! Eso es. Vamos a grabarlo. Ya, vamos a hacer ocho de esas, ¿ya? ¡Sol! de la solución. Eres parte del problema. ¿Qué tal? Una más.